Kiungo kutokea nchini Ubelgiji na klabu ya Manchester City Kevin De Bruyne amepa hofu klabu hiyo mara baada ya kuumia goti kwenye mchezo wa hatua ya mkondo wa kwanza wa hatua ya robo fainali ya ligi ya mabingwa barani Ulaya dhidi ya klabu ya FC Bayern Munich. Kiungo huyo alishindwa kumaliza mchezo huo mara baada ya kupata majeraha na kufanyiwa mabadiliko na nafasi yake kuchukuliwa na Julian Alvarez katika dakika 68. Jeraha la Kevin De Bruyne lilikuja mara baada ya kiungo huyo kujaribu kuokoa mpira kwa kutumia mguu wake wa kulia, lakini madaktari wa Manchester City waliingia uwanjani na kumpatia matibabu ya haraka, lakini bado Kevin De Bruyne alilazimika kutolewa uwanjani hapo. Jambo hilo lilipelekea hofu kwa mashabiki wa Manchester City mara baada ya kuumia kwa kiungo wao huyo muhimu katika mchezo ambao alibuka na ushindi wa mabao matatu kwa sifuri dhidi ya klabu FC Bayern Munich kwenye mchezo huo wa kwanza wa hatua ya robo fainali ya ligi ya mabingwa barani Ulaya. Na hiyo ndio ilikuwa sports update kwa siku hii ya leo kutoka hapa Stein TV. Je, ni yapi maoni yako mtazamaji wetu kutokana na habari ambayo tumekusogezea? Basi usisite kuacha maoni yako hapo chini, na inaenda kusogezea habari ni mimi Mohamed Ali.